Además de un punto, tenemos nuestro sentido, nuestro rumbo. ¿eh? Y yo sigo buscando más. Quizá todavía no me puedo desahogar. ¿eh? Quizá algún día voy a estar donde yo quiero estar. Yo no quiero pensar, yo solo quiero viajar. Me quiero alejar de la tierra. Yo estoy seguro que no soy de acá. que usted ya no está. Sigo buscando un lugar, mi mamá y papá. Mi mamá para mí fue papá y mamá, te lo digo de verdad. Mi mamá, <laughs> un objeto, una reliquia del más allá. Yo sigo buscando un lugar. Hey, quizás vengo iluminado, mi subconsciente ya no deja ni pensar. Hey, hey. Ay, ya estoy, ya estoy aburrido de andar analizando. Simplemente me doy cuenta de que yo lo estoy escuchando. Su conciencia culia me está molestando. Piensan que uno no cuenta, no se está dando. Las miradas te están observando. Y mientras tanto, yo solo estoy quemando. Ay, me estoy olvidando, wow de esa mierda de pasado que está caminando. Yo sigo buscando, yo sigo volando, así mi no está pensando. El mundo está girando. mientras tanto, todo está rondando. Yo sigo elevando, me sigo olvidando. Yo no le estoy diciendo nada, yo solamente estoy mirando. La luna me está dando energía, en negro. Ya. No puedo pensar ni en la avenida, me pongo los audífono, sigo pensando ya. dice la gente, el niño rapeando en la calle allá. Yo no nomás mi mentalidad. Solamente me desahogo con la pista. Quizás no me sé ni expresar, pero no me molesta si toca rápido y fui allá. Es como que la brisa me toca. Y si llueve porque alguien se fue al cielo, es verdad, quizás hay mucho más. Yo sigo mi mentalidad, mientras tanto te extraño, no, de verdad. Mientras tanto el destino me quiere cagar, me quiere hacer la misma guay, no les va a funcionar. Yo no quiero asesinar, yo no quiero ver mal, yo tampoco le deseo el mal a nadie, de verdad. Yo sé. <laughs> ya te crazy no, hey.